هو اكثر انا المواد اللي انا بستخدمها يعني المواد اللي انا بحاول اجيبها بحاول انه تكون اشياء ما تكلفني كثير فيعني بروح بجيب خشب مسدود في الشارع <laughs> آه، نجارين آه، مخلصين هذا الخشب تاعهم بدل ما يكبوا انا باخذهم آه، الالوان باخذهم طبعا يعني من الناس اللي حوالي يعني من ال... يعني لا بروح بشتري الالوان يعني بحاول انا قد ما اقدر انه ال... المواد اللي انا بستخدمها ما تكلف كثير انه احنا كمان نفكر بكيف انه نعمل فن بدون ما يكون هاي الكانفاس وكذا طلعنا عم نعمل شيء مثلا هون على كرتون <laughs> بجيب كرتون وبقصقصه وبنرسم عليه وبتطلع لوحه حلوه والخشب هاي فكره كمان كثير حلوه فانا هيك يعني بحاول اجيب اشياء من المواد اللي حوالي